Soy Chamalú. Nací en Bolivia. Toda mi vida me dediqué a la defensa de la madre tierra, a recuperar las sabidurías de los abuelos indígenas. Y ante la situación que se está dando en los últimos tiempos, la crítica a Creta, esa niña sueca que está generando impacto, menos mal, lo que está haciendo, más allá de su origen, creo que es importante tomar en cuenta, es necesario que alguien ante la ausencia de un liderazgo con visión ecológica, genera el impacto que pueda producir ese pensar tan necesario de lo que estamos haciendo como estilos de vida y como modelos de desarrollo. Se le critica varias cosas. Quiero ocuparme rápidamente de esto. Se le critica su origen, haber nacido en un país rico como Suecia. El tema ecológico no es cuestión de fronteras para adentro, para afuera se le critica el haber, eh, el tener eh, un bienestar de que carece mucha otra gente. Si se hunde el barco del planeta Tierra, nos hundimos todos, así como en, el Titanic, primera clase, y los últimos del barco terminaron naufragando. No podemos eh, dejar de lado temas como el hambre, por supuesto, pero hay que pensar por qué ocurre esto. Me pregunto ¿Cuál es la diferencia entre morir de hambre o de cáncer? Ahí está de por medio un sistema, un modelo de civilización, un estilo de desarrollo. Se le critica el haber llegado a Nueva York, esa participación tan importante en un barco que era de un millonario, que sin embargo no contaminaba. Creo que es un buen ejemplo, que es caro viajar así por supuesto, pero cuando la tecnología se masifique, cuando se invierta más en producir tecnología no contaminante, aquello será eh, accesible para todos. Finalmente se critica, se la critica de ser eh, marioneta. Todos necesitamos guía, maestros, mentores. Se le dice a Greta que es un producto fabricado. Todos somos fabricados por los medios de comunicación, por la escuela, por la familia, por la religión. Así aprendemos a hablar, así aprendemos a escribir. Finalmente, se menciona que detrás hay intereses, negocios. Un negocio no es malo en sí mismo. En realidad pueden haber negocios ecológicos, saludables. Lo cuestionable son negocios que destruyen la vida, la salud, al planeta. Creo que es necesario continuar desenmascarando lo que hay detrás de estas críticas a una labor tan importante como la de Greta. Volveremos sobre el tema. Gracias.